ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೊನ್ನೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಸರಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದಂತೂ ಬಾಟ್ಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಟ್ಸಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಕುಡಿದಿರೋರು ಕೂಡ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವೆ ಕುಡಿ ಕುಡಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಭದ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಂತೂ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ ಪಾಪ ಕುಡಿದಿರೋ ಸಂಸಾರಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಇದೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಕುಡಿದು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು